тарым басым жүрегімдің қылын чептің сезімдерім махаббаттың бір қылт Чоғыл ұшып сүйімді да қошу алып саған кеттің байсаға ақылымдан танып сүрдін өмін іштен жалын арашандай қайнап гүл барат махаббаты 最要不差一